Baby girl, yo me convencí, me obligué a seguir y a sentir que todo esto era mentira. Pero hay alguien más en este cuento, me dejaste entre el cielo y el infierno. pasamos jugándome la suprimí No sabía que esto era Dímelo a la cara, bitch No fui yo el que mentí ¿Quién da todo por ti? ¿Quién además de mí? no, ya no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa de tu desamor Éramos vos y yo, ahora fuck Cupido No soy estúpido, pero nuestro era único ¿Quién me noche me lo preguntaba en tu nombre fat, love, fat, no, ma Mi cora, Sufra la noche queriendo sanar Y cada vez más lonely, shorty Mi ausencia te está matando Así que don't call